-hmm. Bakoitzaren definitzea zaila da, baina ez dakit. E, diletante bat, esango nuke. Osea, azkenean, nori, gauz interes nahiko txo dituen norbait, baina guztietan nahiko farsanta <laughs> dena, ez? Nik ikusentzunezkoak egin dituen eta ikusentzunezkoak zer ikusi dute irudiarekin, irudiak zinemarekin, zinemak eh, literaturarekin, literaturak kasetaretzarekin, osea, nik uste badela, badela kate bat, ez? Ba, makina, bueno, eh, ziurrenik, buruan buruan izan dudan lendabiziko pelikuletariko izan da. E, nik pelikula hau duela hogei hogeita bi urte hasi nintzen piskar lantzen, berez duela hogeita bi urte hasi nintzelako ba, pelikuna saltzen den fabrikan lanean. Ba, bueno, ideia hortzegoen, e, aparkatuta, Eta duela iruzpala urte jasin serioago, esaten, bueno, ba, banoa lantzera historia moduko bat honekin, ba, aserantzena ba, dokumentalagoa zena edo, ba, bueno, ba, beste, beste giro bat emango diot. Eta hortik sortu zen e, pelikula, ba, pixkat, desagertzea dagoen mundu horren horrek supo, e, sortzen dira ba, lilura, lilurarekin. Badago eskulan gintza bat oso mekanikoa dena, mundu mekaniko bat, e, gaur egun, bat, aro digitalean, gero eta gehiago ba, galtzen ari dena, ez? Eta bestetiko ba, historia bat kontatu, ez? E, langilegoaren inguruan, baina ez gaur egun bizi dugun egoeragatik, baizik eta hori, ez? Ba, azkenean ba, bueno, ba, ba, langile bakoitzak ba batean bere mundua martxan jartzen duelako egunero, ez? Sortzaile bezala beti saiatzen naiz edo gustatzen zait desafioak izatea, ez? Esatea, bueno, ba, historia hau daukat, Eta ea nola kontatu dezakedan, ez dakit, niri atraktibo egiten zaiten modu batean, ez? Ba, moaken kasuan adibidez, historiaren amaiera aseran jartzeak, e, eh, berakutsi nuenean, todo kristok esan zian, hori amaierako gutzi, amaierako gutzi, amaieran goian usteko, eta eta niretzat desafioa zen, pelikula oso goi goian hasi, eta gero aldaparen bera ez jutea, ez? Ba, pixka bat mantentzean baita interesa eta historia zirkular hori osatzea. Eskotan, interesgarriagoak irutze zaizkit bozetoak, ba obra amaituak baino, ez? Eta eta kasu horretan zak, ni ni saiatzen naizena da egiten, baina gustu batik egiten ditutelako. Orduan ba de ninja mujer. Okurritu et, zitzaidan eta esan hostia. ba hori, ez? Ba azken aldian ari ez kung fu pelikula asko ikusten, ba proiektu bateako eta eta esan hostia, ba zeba pelikula dauden, e, kung pelikulak edo karate pelikulak emakume biluziekin, eta esan hostia, hori jartada bada. Baina gero azte ba, banoa dokumentazioa bilatzea, eta bazoaz, eta derrepende esatez, ba, pelikula hemen, hemen, hemen dago erokireo, ba, banoa zerbait osatzea. Ba, ba oka sentsazioa e, bihurtu nahi zela alako e, zinema gintza laburraren apostolo batean. E, ulertzen dut, ba, ba, bueno, ba, formatu gisa, niri alako historiak kontatzea gustatzen zaidi alako, ez? Niretzat askotan, e, historiak eta talentuak daukaz erikusi handiagoa, ba, pelikularen e, dakit, ba, e, iraupena baino. Ni beti saiatzen ez aldarrikatzen labur metraia zine, zinea bezala. Orduan nik pelikulak egite ditu danean, eta ba, diru laguntza bat edo eskuratzen duanean, guk pelikula hori egiten dugunean, e, ordaintzen diegu kamara aloka kamera kamara alokatzen digun, digutenei, baina ordaintzen diegu aktorei, ordaintzen diegu ekipo guztiari, e, makillaje egiten duenetik, katerina egiten duen arte, edo kamara laguntzaileei azken finean zine egitea delako, ez da formatu eh, txikiago bat edo menore bat ez, baizik eta da zine egiteko ba, beste modu bat. Ena izan saiatu da estilo bati eusten. Ez, esatea, ba, nire estiloa hau da edo nik jorratzitu den gaiak hauek dira, ez? Badago jendeak, ba, joera hori duena, nik uste gai ezberdinak jorratu izan ditu dela, e, batzu dramatikoagoak, beste batzuk ironikoagoak edo, baina bada egia ere, nik uste, ba, bueno, nire, nire interesak batzuk direla, eta gauz batzuk errepikatzen joan direla pelikuletan, ez? Eta nik uste badagoela horrelako zerbait, baina da lehen aipatutako, aipatutako gatik, niri, ba, bueno, pelikulak egiteko modu bat gustatzen zaidalako, historia kontatzeko ere modu bat eta lotura batzuk egitea gustatzen zaidalako, kontatzea baino igual sugeritzea gustatzen zait, eta hori nik uste ba, pelikula guztietan ikusten da, e, gerora ere konturatu naiz hori pelikula guztietan edoia guztietan badagola naturarekin e, zer ikusi bat ez naiz eta historia ezberdinak izan beti hori ba, azkenean hori azkeneko deuset makina industrialdea da baina badago ere naturak badu garrantzi bat nik beti neko, oza, oso modulu azkean egin dut lan, eta eta horri tiraka ere, ba, nire ustez, hori, bada, bada jorratzen ari naizen bide bat, hori azkenean, e, pelikulak modu askeago batean egitearena, ez? Ba, daude deskubrimentu batzuk esatezuna, hostia, ez da posible, ez da, badiru dite, e, e, paranormalak direna, ez? Osea, pe, pelikula honetan adibidez, hasi nintzen filmatzen, kruzero batean, eta gero de repente ikusi nuen nosferatu, eta ikusi nuen eh, nosferatu zatia barkuan doana, eta sentitzen nosferatu ze gauz batzuk irakurtzen, da deskubritu nuen nosferatu egintzenean, ba, mobidatzu gertu zirela, Bram Stokerren emaztearekin, orduan, eta kasualidadez nik banituen filmatuak, ba hori, eba, eh, emakume bat, batzu, baten planuak barkuan, da zen nuen ba, igual egin dezaket, parekatu, nos, e, Bram Stokerren emaztea, eta hau, Euskara, euskarazko zinema ez dakit, nire dut ez asko zen naturalago beharko lukela dena. Osa, nik adibidez, nik euskera zeite ditut pelikulak, baina horrela egiten ditu dalako. Osa, ba, berez, ba, lan ere horrela egiten dalako, eta horrela ateratzen zaidalako, baina ez da, ez da aldarrikapen bat bere baitan eta nire ustez askotan denbora gehiek eta energia gehiek galtzen dugu apen horretan, baina gero ez dugu ezer egiten. Euskarazko zinemak zergatik jotzen duen beti gai berbere txuetara. Ez, e, ez da existitzen zine urbano bat euskeraz, apenas. Ez, beti ere gaiak badute kutsu agro bat, ez dena bat ere gaizki iruditzen, baina euskera beti e, parekatzen da e, ingurune horrekin, ez? Ingurune euskaldun bueno, agro esan dut, baina bai, ba ez dakit, e, ia, ia folkloriko horrekin, ez?